davom etamiz biza endi hozir hamma eshigimizni ochishimiz kerak ekan eshikni ochishni oldin man polni qismiga ham bitta qirqim beraveraman to'g'ri quick size mana bu tegim tegi to'g'ri uyga anaqa qilmaydi ochirib qolmaydi miqdasi bor Xo'p. Mana o'lchab olamiz Mana ikki 299 ekan bizda ikki yuz sakson kerak taxminan nimasidan holatda turibdi yaxshi bu tomonlari mana shundoq chetga bilsa davom ettiraversak bo'ladi hop endi oshxona qismidan boshlaymiz oshxonada mana bu tomonda mebellarni joylashtirib bularni ham xudo xohlasa to'liq bunaqa e, qilib davom ettiramiz hop eng birinchi hozir oynalarni qo'yib olamiz oynalarni qo'yish uchun man e, hozir model yasab o'tiradigan bo'lsam bu e, kursimizni uzoqligi hop misol hozir taxminan qancha bo'lishini bilmayman yigirmata dars bo'lar qirqta dars bo'lar agar har bitta mana bu narsani yasab chiqadigan bo'lsam buni o'zi ham juda katta vaqt oladi shuning uchun e, vaqtdan aytish uchun man skriptdan foydalanaman sizlarga ham sotib olishinglarni tavsiya qilaman xo'sh buni oqilgan xilidan bu ham hozir gumrodga kirsanglar archivist tools degan e, adres bor bularni mana har xil skriptlari bor buyurtmasi mana 3ds e, max dasturida ishni tezlashtirishga yordam beradi hop bu narsalarni tarqatadiganlar ham bor ochiqchasiga yetadigan bo'lsa no man e, bu narsaga qarshiman chunki bu bola ham o'sha e, tayvanlik bola bu skriptlarni yasash jarayonida ancha ter to'kkan misol bitta yasab o'shani o'zini qo'yib qo'ygani yo'q hozirni o'zida aytadigan bo'lsam bitta ikkita uchta manimcha to'rtta yo beshta versiya yasab chiqdi mana mana shuni o'zini aynan mana shu oynani yasaydigan skriptini o'zini hozir ikkinchi versiyaga kelibdi bir bir yarim bir ikki shunaqalar bo'lib ketyapti hop sizlarga ham sotib olishni tavsiya qilaman hop taxminiy romimizni o'lchamini hozir mana shu yerdan olaman hop play kleyga o'tdim bu yoqdan rectangle chizib olaman keyin yana bitta youtube tomoninglar bo'ladi masalan e, bunda skript misol hozir ishlayotgan bo'lsa sizlar bu modellarni sotish imkoniyatinglar ham bo'ladi o'zinglar yasab yozganini o'zingiz to'g'irlab qo'yasizlar mana bunda yoki mana shunga o'xshagan saytlarda xo'sh bitta okna mana ko'radigan bo'lsanglar mana hammasi mana shunaqa eslatib qilingan umuman mehr berilmaganlari ham bor ichida bu skriptda ancha e, takomillashgan hozir ko'rasizlar hammasini hamdan boshqarsa bo'ladi yana xudo xohlasa e, updatelar chiqsa ko'rib olamiz inshaalloh hop sal shoshdim konvert bosib boraman xato bo'lib qoldi o'lchamni olmadim mana rektangle rectangle tanlab hozir o'lchamni ko'ra olamiz ikkiga bir yarim ekan hop create bosaman bizada ana bunaqa narsa paydo bo'ldi ko'rayotganinglardek bu narsani uzunligini balandligini boshqarsa bo'ladi Hop, height panel. Hop, width frame 1 yarim bo'ladi. Height hop frame 2 bozaman. Ha, height panelni taxminan 100 tepadan 50 sm qoldiramiz. Shunda bizda nanaqarom hosil bo'lar ekan. Xo'sh, bizga taxminan mana holat ham bo'ladi. O'zi endi biza ham yo ichki podokonnik qismini va tashqi mana bu tarnovga o'xshagan narsasini ham qo'yib beradi bu bittada mana hozir ko'rsataman bularni ham o'lchamini bersak bo'ladi bu misol mana bu yerdan instil degan narsa podokonnikka mana bu out stil mana bu tomchasiga ya'ni tunkasiga nima qiladi yordam beradi كاميرا بصورة معه ana bosib uni 90 gradusda buraman va xolos modellarni sizlarga tashlab beraman agar sizlarda bu skript bo'lmasa xo'sh bemalol qo'yib o'zgartirsanglar bo'ladi ishlatadigan kartalarim ham va xolos hammasini tashlab beraman ketgan joylari bor hmm, bizlar ham podokonniki manimcha hisoblamaydi desam shuning uchun mana bu eng tepa qismini ushlab manimcha chop qo'yamiz bu oynamizni hammasida bir xil ketadi shuning uchun mana shuni o'zini instance bilan nusxa olib bu tashib tashlasam ham bo'ladi hamma xonada bir xil yoxonalarda faqat farqi mana bu adakonlik bo'lmaydi. Chiroyli. Chiroyli. Keyin haloq xolis yana bir to'g'rilab chiqamiz. Keyingi etaplarda. Ha, zalda bo'lursin. Ko'rib bo'lmagan emas. Hop. Taxminan mana shu holatga keldi. bunga narigi chamfer beraman o'ziga mana bitta smooth chamfer solinni yoqib qo'yaman taxminan hozir bir santimetr doddi bizniki nol butun o'ndan besh ketadi uni xatolik bo'lmasligiga tepa qismini o'chirib yuborsangiz bo'ladi past qismini ham o'shanda sizlarda ham bir e, chiroyli burchaklari chiroyli e, aylanadi bunaqa yana e, effekt qo'shadi bu narsani nimaga qo'yaman hmm, masalan isqayt suvochi ham sizlarga 90 gradusda e, burchakni chiqarib e, berishi mumkin но e, keyinchalik misol suvo ishlari tugab malyarka qismiga kelgan paytda bu narsa ozgincha o'zgarib ketib qoladi bu yana ham hozir ham qo'shgan narsalarimiz senforlarimizni interyerimizga yana ham haqiqiylikni qo'shadi vizualizatsiyaga haqiqiylik emas qanaqadir effekt beradi ya'ni qo'shimcha chiroy davom ettiradi sal ko'tarib qo'yaman ho'p endi pol pol qismiga keladigan bo'lsak hop polni bundoq qoldira olmayman mana bularni tashqariga chiqarib olaman ya'ni bundoq qoldira olmayman deyotganim misol man tekstura bo'yicha tekstura bilan ishlamayman bunda polda geometriya bilan ishlayman shu geometriya bilan ishlaganimdan keyin manda bu geometriyani tegdigi qoralama varianti bo'ladi polimzani o'zini hozir e, fluor generator yordamida e, yasab chiqamiz fesisga o'tib qaraydigan bo'lsa mana bunaqa xunuk bo'lib qolibdi a ni bosaman ni bosib turib materials hozir koronada davom ettirib turaman hammasiga mana oddiy qudray material berib yubordim keyin xudo xohlasa ishlash jarayonida yana o'zgartiramiz hammasini hop bizda hozir hamda fortikalarimiz qoldi fortikalarni ham hozir yasab o'rnataveramiz hop temperatur turaman o'ch olishning xalaqit bermasligiga frontdan qarab turib to'g'ri orqa tomondan e, front bo'lsa backdan qarayman sizlarda e, agar bni bossanglar ishlamasa ya'ni o'zgartirib qo'ymagan bo'lsangiz, v v bilan back viewga o'tsanglar bo'ladi vni bossanglar anaqa menyu chiqadi rectangle bilan mana buni o'lchab olamiz 75 ga 1 metr ekan okey 75 ga 1 metr bosgan bo'lsa pfc ni bosamiz va mana bunaqa manimcha osilib olamiz ho'p bizada height frame 75 cm bo'ldi. width frame 1 metr bo'ldi. ho'p mana past qismida mana bunaqa narsa bo'ladi patagonik ochilinishi lekin bunaqa bo'lmaydi hop ochilinishi bunaqa bo'lmagandan keyin mana shuni bunaqasiga desalog qilamiz hop yuzga deyman bunaqasini yetmish besh deyman convert to'qson gradusda aylantira olaman hop mana sumkasi bizga kerak emas ichkaridan ko'rinmaydi chekkalarini yoqib kelib to'g'irlab qo'yaman parallellarni tekshiramiz ayniqsa pastroq tushiramiz mana shift bilan bu yoqqa ham ko'chiramiz hop ham ikkita rom bir xil hayotda shuning uchun bularni tizmasini ozgincha to'g'irlab qo'yamiz Çenfer yoqib ko'raman. Çenfer endi bizni qaysi holatda hozir to'xtatsam bo'ladi videoni keyingi videoda xudo xohlasa e, eshini yasaymiz ichkaridagi eshiklarni yasab printslarni xudo xohlasa sekin qo'yib chiqamiz